碰乜鬼嘢啊？点整餐我啲靓牌？两棒，我二条，三棒。 两倍，两倍。 两倍，sir，两倍，二条，两倍，野 i r 两倍，五条，三倍，野 i r 两倍。 两倍，八万，四倍，两倍。 两倍，两倍，哈哈，起奏，四倍，也是，六倍，两倍。 倍，全胜，六倍，五条，十倍，两倍。 방패 最后喺度，问你惊未？呵呵，可以看到你的牌了快点吧，我等的花都谢了。好歹让我吃一个嘛！ 两倍，四倍，倍，六倍，两倍。 Thank you. 再战